Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Caner bugün yanımda Barış var. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. <laughs> Barış bugün e, H1Z1 oynuyoruz. Yeri senin Seni ağzını burnunu kırarım. Battle Royale modunu oynuyoruz ve hiçbir şeyimiz yok Barış. Hadi eşya bulalım. Arkadaşlar Arkadaşlar bomboş yere bomboş yere düştük. Aynen bomboş yere düştük. Ya etrafımız bomboştu. Biz paraşütteyken baktık. Hadi buradan bir şey çıkmayacak. Hadi biz var ya bok yedik. Monster oyunu dün aldık. Ee, bugün oynadık üçüncü olduk. Yani arkadaşlar güzel bir oyun sergiliyoruz. F4'e yakın Hunt bilmem ne var ya F4'te. Barış. Efendim. Takip et beni aga. Efendim? Takip et takip et. Tamam. Bir tane karavan maravan hiç bok yok ya. Abi sana söyleyeyim bu el çok kötü oynayacağız ha. Aynen. Şehre düşmedik. Abi şehre Caner- düşmek değil hiçbir karavan maravan göremedim ki düşerken. Hanım şeyden ya neydi onun adı? Caner videoyu başlatacakken harita, yukarıdan bakamadık. Aynen ben geç başlattım biraz. Duyu- Normalde lobideyken başlatacaktım ama olmadı. Özür dilerim bunun için. Hadi. Barış yukarı niye çıkıyorsun aga? Tamam. Yukarı mı Yukarıya çıkalım? çıkmıyor muyuz? Yukarı çıkalım tamam çık. Acı Nereye gidiyoruz biz? ESE'ye gidiyoruz. Tamam iyi. Aynen ESE'ye gidiyoruz aga biz seninle. Varda yönleri Barış okuyor. İyi biliyor yönleri. Ben daha öğrenemedim. Caner neredesin sen hacı? Aga ESE'ye doğru gidiyorum işte. Solundayım. Gördüm seni az önce. Ben göremedim seni hala. g 4teyiz Ha. Solundayım işte tamam. aga. senin ismini görüyorum? Ha gördüm. Hello. Hello hello. What is this? A anan diyeceğim olmayacak. Vay sen konuşurken sarı yanıyor lan. önünde. Tabla sen konuş bir. Konuş lan. Acı ka- karavan karavan yok karavan. Mal karavan olmadığını ben de görüyorum. Doğukan babadan selamlar öldü. Doğukan babadan selamlar Türk müsün aga? Araba var sol tarafta yemin ediyorum gördüm. Nereden gördün lan? Alttan bakarken gördüm sol taraftan araba gördüm ben. Ev mi var ki? Yani demek ki bu sol tarafta şehir var sol tarafa yürüyor. Hacı arabayı sen nerede gördün lan? Araba ben göremiyorum. Ya gördüm abi gördüm aşağı doğru indi soldan. Sesini ha diyorum. güzel arabam gibi diyorsun sen. Evet. Ben de sevindim şey diye. Mal araba gidiyor. Dur. Of FBS'e Vay düştüm. be. Kayanın üstünden atlıyormuş. Neredesin sen beni takip ediyor mu? Hadi. Fazla ne yapmayalım acı. Aga dur bir S ya. yapak bence biraz. F, S yapak biraz. S mi? Aynen bence S yapalım. S e mi S? S e mi ne? E, E, S, E. Tamam. N ya E S E. Arka alta basarak koş. Arkadaşlar şu an FPS modunda değilim bu arada. Niye derseniz alta basarak böyle mouse'u oynatarak etrafıma bakıyorum yön değiştirmeden. Onun için tereddüt alıyorum. Aga adam Magnum'u öldürdü ya. Ben... Adam adam vallahi Magnum'u öldürdü. Aa adam uf. işaretlendi. İşaretlendi. Biz... Güvenli bölgedeyiz. Neredeyiz? H4. H5'e gidelim. Tamam ilerleyelim. E5 mi? Ha. Ese o zaman devam. Devam Bak sen niye konuşarak söylüyorsun? Aga ben konuşmuyorum. İş sana zaten konuşmaya şartı açık sende. La bug olmuştur. Ben de mouse'la bile dokunmadım az önce ben. Saçımı kaşıyordum. Bir kaşıntı geldi az önce. Hadi be araba yok. Ay araba diyorum Evi yok. Bir Lan şey mal yok. araba diyor bana ya gelmiş. Araba demiyorum lan ev falan yok ya. Karavan falan yok. Şu yüksekten ben bakam da. Hiçbir bok yok ya. Hiçbir bok yok. Yemin ediyorum yok ya. Arkadaşlar videoda olmasak var ya. <laughs> Üçüncü, birinci dedik. Vallahi öyle. Yok birinci değiliz de ilk üçe kadar girdik yani. Üç kere Ay. üçüncü olduk. iki kere de beşinci mi olduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Aga çık çık çık yardır yardır yardır. Dağın Ses tepesine mi çıkıyorum lan ben ne yapıyorum? İyi radyo kulesinin radyo, radyo kulesine ulaşabileceğiz mi acaba? ATV oluyor çünkü. Aga biz H5 olduk lan. Güvenli bölgedeyiz. Tamam, güvenlideyiz de. Yok radyo kulesi burada değil ki. Değil mi? O ta şeyde. Şehir mehir de yok. Araba Şey sesi ben. Sen duyuyor musun? Uçak uçak o uçak. Drop uçağı mı ne uçağı? Takip Havada. ediyor musun beni? Ben uçağa bakıyorum. Seni takip ediyorum Gidiyor eşşoğlu şey. da uçağa bakıyorum. Ne uçağı lan o? Aa drop attı. Koş. Önümüze attı. Koş koş. Dağın üstüne düşecek o. Drop atacak diyecektim drop attı yemin ediyorum. Daha düşmeyecek de aşağısına hemen düşecek. Daha düşecek aga eminim. Dağın üstüne koş, değil koş, tam koş. dağın yamacına düşecek böyle yarısına. Ruf var ya onda sniper bulup alıp sniper çıksa. Sniper çıkarsa sniper zaten bende kalır. İptan ben AWP'ciyim. Aha. Ya ya. Demezsin. Dağım of tam ineceğim yere gidiyor. Tam gideceğim yere tam düşündüğüm yere düştü be. Alıyorsun hemen. Bana silah çıkarsa bana da at. Ha. Oğlum atacağım zaten. Bırak. Kibir mi sandın sen beni? Tam düşündüğüm yere düştü. Yemin ediyorum tam düşündüğüm yere düştü. O dağın ortasına da. düştü var ya tam oradayım şu an. Barış beni koru aga. Koru diyeceğim de silah yok ki çocuğun korusun beni. Bak ben arkadan <laughs> yanına geçtim seni. <laughs> Nereye geçtin lan sen beni? Aha geldi kavama diyecek. Ulan buradan koskoca gözüküyor düşünce küçücük bir şey. Of Caner. Drop'a bak be. Bu Hadi be. Adı, İlk daha drop alıyorum adı, var ya. Bu bölümün adı drop. Anam öldüm. <laughs> Yok açıyorum açıyorum. Kafama düştü. 5 can. Ben direkt açarım. R15 alırım. R15 aldım. Ben aldım. Sena'nın Bırak tekliği bana bırak. Acı hepsini alamıyorum ya. Ben met, met, şey varmış, bekbek varmış. Ulan ben silah niye alamıyorum? Bari silahları Tamam. nasıl alıyoruz? Tutup çekiyorsun. Ah tamam. Sen kullanıyor Az önce ondan alamadım ya. Ha, ben bir şeye basıyorum. Acı ne benim 5 canım var anasını satayım. Kafama düştü gördün mü? Anne de bomba yağıyor. Dağın üstüne çıkart gel gel. Abi eşya yok. Eşya yok. Tekli var elimde yani bir tek. Sen düşmedi lan şansa. İlk defa boyuna drop aldım. Adamlar oraya toplanacak pusu kurak mı lan? He? Pusu pusu. Dağın tepesinden alabilir miyiz? Düşündüğüm yapabilir miyiz acaba ya? Şimdi dağın tepesinden ne yaparız acaba biliyor musun onları da? Ama Burada bir şey yok ki dağın tepesinde. Onları biz nasıl alırız? Sen, seni öldürürüm bak o arabamı alırım ha. Abi Hadi. okunu yiyeyim sıkma. Acı. E, yiyeyim güvendeyiz. sıkma. Tam güvenlerdeyiz. Nerede ortadayız. Nerede? En çantamda USA işareti var. Şey uçağı be. Bomba. Ee, gaz bomba. Uçağı. Gaz bomba karışık. adamlar buraya toplanacak ya. Niye? Bak drop şeyini görmüyor mu? Yanlışla sıktım. Havadaki drop şeyini görmüyor mu? Sen mi ateş ettin? Ha, yanlışlıkla sıktım. Şu dağın tepesine çıkacağız. Eşyamız falan yok. Aşağı insek öperler direkt. Burada adam var mı ki lan? Adam varsa hemen alayım onu. Of dağın tepesinde. Dağın tepesine çıktın mı? Çıktım. Nasıl çıktın lan? Bak gö- oha sen ta aşağıda mısın lan? Beni görmüyor musun? Zıplayan bak. Ha görüyorum. Bok gibi zıplama ağzını burnunu kırarım. Kılmıyor ya. Aşağı attı. Aşağıda adam da yok. Hacı evime bir bok yok ya ev olsa eve gideriz. Evin oraya düş... Uçak sesi değil mi bu? Of üstümüzden düştü. Gaz atacak ya gaz atacak ya bomba atacak. Aga çok kötüyüz be. Sen çantayı aldın değil mi? Sırtımda. Ha, tamam neredesin? Barış bir bana first aid kit atsana. Şey bari. atayım. Neredesin? Al bir tane attım sana. Üç tane vardı bir tanesini bastım. Biliyorum. Beş canım kalmıştı. Abi şöyle bir sıksam. La. ben yeni alt tap yaptım. Ha ben yanlışta bir elim alt tapa gidiyor ya. Alışkanlık olmuş niyeyse. Hacı yer Nereye değişti mi? H5 en güvenli bölgede biz varız. Dur şurada kamp var. Vallahi de. Altımızdaymış lan hemen. Küçücük yer. AR falan varsa bana bırak. First aid bana bırak. Bir tane bir tanesini ben aldım. Bir tanesini ben aldım. Ana da ateş ediyorlar. Yo. Sen mi vurdun? Yo bana ateş etmedim. Ateş sesi duydum. Bana ateş etmedim. Şapkayı mapkayı şiretlemeyi unuttuk ya. Ben şiretledim de acı. Şimdi ulan şu drop'un yeşili gitmiyor mu lan hiç? Gidiyor abi gidiyor. Birkaç dakika Abi. sonra gidiyor. Yer değişti Ya nereye gidiyoruz ya? Acı bak aşağıda bir şey yok. Görebiliyor musun sen bir şey? Aa. Şehir yok burada ya. İleride var. I'ya... Acı bak oyun sağ tarafta bir çek he. I'ya doğru gidek mi? Ay J'ye doğru. I, J. IJ. E yapacağız. Bu tarafa. Beni takip et. E yapacağız. Ben ne yapıyorum aga? Adam var ya beni yere önüme çıkarsa falan bir tane. Dur dur aşağı in. Hastane var galiba. Hani lan? Beni takip et aşağı iniyorum bak. Şurada bir şey gördüm. Hastane tarzı bir şey gördüm. Yakında mı? Yakın. Şurada lan hemen. İnşallah yanılmamışsındır. Ben bu görüyorum hala da ne olduğunu çözemedim. Ben hala göremiyorum. Küçük bir bina değil. Ha gördüm. Yo bu değil. Bura bura. Araba var. Koçum Vallahi be. araba var. Koçum Bak. be. Tamam araba var da giriş nerede buranın? Vay be bak. Var bir tane Bana pompiş nereye? gördüm bak o sol tarafta bana bırak onu. Tamam sen pompiş alırsın. Vallahi araba var lan. FPS düştü çok düştü. Yok lan sürülmüyormuş bu ya. Ulan uzaktan şey arabası gibi durdu ya. Ben de araba sandım aga. Arkadaşlar FPS aşırı derecede düştü. Hop dur. Heh. Ulan uzaktan şey sandım ya. Ben de yeşil arabalardan sandım o kamyonet var ya. O biraz daha pompiş sağ. al. Tamam sen pompiş al. Ben şey aldım o küçük Su tabancasından aldım. Su tabancası değil o. Tekli. Hatta tak tak. I5'teyiz tamam hacı burası. Kalak mı burada? En güvenli yer bura mı? Neredesin Aynen burası baya baya bir güvenli Caner. Şunun içine bunun içine pusacağım ben yatayım buraya. Şunun arkasına. Yatmayacağım da yani C'ye basacağım yani. Böyle oturacağım böyle çömeceğim. Şöyle bir foto alayım dur Barış. Bir kapak fotosu alak ya. Aynen gel ya bir semt oturuşu şuraya. Hı, şöyle bir semt oturuş. Dur la. Hoppa. Şekil şukul bende gözlük adam da kask. Alt yapıp yap. Yaptım. Bak bak o bu arkadaşlar görüyorsunuz. Bu ikili için 5-10 like'ı çok görmeyin. Şimdi çek şimdi çek şimdi şimdi. <laughs> çek çek. Hangi tuşla çekiyorduk lan unuttum. Şu muydu? Dur. Çektin mi? Çektim. Prince Secret'ın çekiyordu galiba. Prince Secret'ını bulamıyorum şu an. Ben buydu herhalde. F8 lan. falan da olabilir. Yok aga. Sen basma sen o tuşlara ha. F8 değil de. Prince Secret'ın değil. Aa. Yer, yer işaretlenmesi lazım. Bak Barış yer küçüldü gör fark ettin mi? Oyun hıya doğru küçüldü. Kıbeş'ten biz yerdeyiz ya. Yani en güvenli yerde biziz. Çıkma Barış çıkma açılma. Tamam hacı dağdan FPS. var Öperler bizi. Ben şuraya saklanacağım lan. Karavanın tam. Karavanın içine saklanak gel lan. Karavan mı vardı oğlum orada? Aynen. Sen baktın mı ona? Aynen. Baş çıktı içinde. Şurada iki tane su tabancası var. Kask var. Uf çok pis düştü. Oturak ben su mermilerini aldım. Kapıyı da kapat şurada. Of 7 FPS şu an. Camları kırma amacın ne? Benden özenti Barış. Kırmış ya. Oğlum bak FPS düştü. FPS düştü. FPS 8 FPS aldım şu anda. Moralim bozuldu. Ben 60-20 FPS. FPS bende arada bir düşüyor ben anlamıyorum ya. Çanta buldum şeretledim. Videosunda ya. Aynen. Gel, gel şuraya bir foto alacağım. Dur. Heh. Bana bak yanıma gel. Dur şöyle yapayım. Alt yapayım. Aynen alt yap bunu kapak fotosu yapalım yani. Şey hmm, videonun şey fotoğrafı yapalım. Dur aga benim elimde tüfek olsun böyle. Vaa şekil öyle. Şöyle olsun hatta. Bir de F11 çeksem ben. Aldın mı resim? Almadım dur. Ya şöyle çekiliyor da hareket çekmeden mi yapayım? Aynen yap yap normal yap. Bana doğru bak. Ha. Tamam. Sağa dön biraz. Are you okay? Çektim. Barış şu an ne yaptığımı görebiliyor musun? Bak indir elindekileri. İndir elindeki kafana nişan aldım bak. Cama vuracağım. Yer değişmiş olabilir. En güvenli yerdeyiz Barış. Şimdi yer yer belirlenecek, yer belirlenecek. FPS'in çıkması lazım aciliyeten. Şoklarımı geri alayım. <laughs> o, geri alabilen. I5 güvendeyiz. İşte oğlum ok yerde. Ya geri alabiliyorsun işte. Oğlum bak al onları oradan. Aga FPS niye düştü anlamadım. Hacı bu sadece tatlıdan mı yapılıyor ya? Lan kafamı sıyırttı. Git. Bu ateş dog falan yapılıyor diyorlar. Ben yapmayı bilmiyorum ama. Kıyafet muhafet bir şey. Aa kıyafet tamam. Şunu şiretle. Tam böyle var ya götüne doğru sokarım abi mermi. <laughs> Arkadaşlar şu şey hangi tuşa çekiyorsun Barış fotoyu sen? Ne? He? F12 de sen basma. Videoyu durdururuz. Ki basarsan. Yo durdurmadım. Çünkü ben onu ayarlamıştım. Ay bitirirsin işte. Değiştirmiştim ben onları. Valla kaç F9'a başlatıyorum F10'la değiştiriyorum. Dur ben şu oyunu bir yenile yapacağım ya. Bu arada 20 dakika olmuş video görüyorsunuz. Ha okum kalmamış. Oyunu yenile yaptım. Oyunu, oyunu yenile diyorum. Yeniledim be. Bir FPS'e düştü. Of 4, 8. No 9. Ne oluyor la? I5 en güvenli yerdeyiz. Barış bak adamlar gelecek şimdi göreceksin şu eline silah al. Bak adamlar çıktı gibi indiririm ha ben. Bak arkamızdan tararlarsa görürsün. Tarayamazlar aga tek kapılı bura. Camları görmüyor mu koskoca? Gözükmüyoruz ki. Nasıl gözükmüyoruz? Yani Z'ye basarım aga böyle sararım sıkarım. Aha. <laughs> Sesleri duydun mu? Duydum. Araba sesi değil mi? Araba değil mi ateş ediyorlar. Bilmiyorum ben araba sesi gibi aldım onu. Oha ya lan az kaldı küçük Hacı şu şehirleri çek bak. The Villas. Soldan geliyor. Aynen. The Villas. Yani neye, neye doğru mu gideceğiz? Bekle biraz. Alarm küçüsün. Araba sesi. Uçak sesi mi araba sesi mi? Uçak uçak uçak. Acı adam sesi geliyor ya. Farkındayım karavanın kapısını açar. Hayvan pompişle bekliyor. Dünden hazır. Arayı al sen de eline. Elimde zaten. Soldan geldi ses. Kapıyı al. Kapı yani kapıyı nişan al. Öyle yapıyorum da arkadan gelirler diye korkuyorum. Arkada cam yok cam. Lan koskoca cam var arkamda. Mal göremezler. <laughs> Hadi orası şeyden gözüküyor. Arkadan bizim indiğimiz yerden gözüküyor. Hacı bak. Dumanı gördün mü? Camdaki dumanı gördün mü? Araba dumanını. Yo. Yo. Aga videoda izlersin. 20. Ne dakikalarda. Araba araba geçti. Nasıl geçti? Dumanı çıktı arkadan. Böyle patlamış araba böyle. Pat, yarı patlamış araba. Yer Vallahi. değişmek üzere ben sana diyeyim. Yer değişmek üzere çok az kaldı. 2-3 saniye sonra değişecek. Aga ya ilk 13'teyiz de şu an. İlk 10 bizim amacımız değil mi her zaman gibi? Çıksak mı buradan ya? Çıkmayalım aga arka, arka tarafta araba gördüm ben. Kim sıktı? Sen mi ok mu attın? Yo. Heyecan Ok mu geldi? Bilmiyorum ok sesi gibi bir ses gelsin. Ben Anneanne açtım. kapıyı Ben, aç- açtı? <laughs> ben açtım. Çık. Tamam ben buraya pustum. Burası iyi. Kapat acı. Ama ne olur ne olmaz aç işte. Bekle. Etrafa baktım lan şöyle bir. Uf çok pis kasıyor şu anda var ya. Video da çekiyorum ya. Bundan sonra bilgisayarın pilini çıkartacağım ya. Video çekerken FPS arttırıyor. PC'nin pilini çıkartacağım FPS artsın diye. gelirler. Şu anda 15. aga. 13. Acı FPS'ten mi bakıyorsun normal mi? FF. Abi F- 15'te sence hangisiyle bakayım? Ben FPS'den bakıyorum hepsinde. Of hadi ya. Ama nişan alınca sıkamıyorum. Böyle sıkıyorum ben normal. Böyle zor. Ananı bacını. Senin gözlüklere <laughs> O açıldı bakılıyor mu? Mal biz yine güvendeyiz. Valla. Evet. Of inanılmaz FPS hiç oynayamıyorum ya. İlk ondayız Barış. tişört müşört çıkartıp şiretlesem mi ya? Şimdi çok kanayacağız çünkü. Ayakkabıları da çıkart, Çıkar şunları. Şiretle. Şiretlemiyor la. Pound. Lan! Barış. Dur acaba ok alamadım ya. Crafting. Pantolon şir... <laughs> Bakmadan tutuşma. Oba totuşa bak. Buga girdi bu mal. <laughs> Iğbeşe'ne güvendeyiz aga. Barış aferin lan güzel yere getirdin. Anın avradını... Ben it arkadan sıktılar sandım. <laughs> ne yaptın? Arkadan mermi atlar sandım. Tam önüne sıktım bak mermiyi Barış. Hacı sıkma sen. Bunda ateş sesi çıkmıyor ya. Sus lan sen. Daha boş. Ben dağa bakıyorum ama buradan daha çok güzel gözüküyor. Ben dışarı bakıyorum böyle. İşte ben sağdan bakıyorum. sağdan biri indi sağdan. Aa, oha! Polis arabasını gördün mü? Evet. Dağdan sıkıyor Caner. Eğil eğil eğil. Z yap Z Z. Basmıyor basmıyor şu anda. Heh. Lan. Hacı gelecek. Barış. Allah Allah. Heyecanlandım la. E abi biz yine güvendeyiz. Videoda olsaydım görürdün. Aa, bir zıpladı görsen. Al ben gördüm. Az önceki polis arabası o ya. Benim gördüğüm duman çıkıyor değil mi onun üstünden? Dumana bakmadım. Duman ben gördüm aga bak. Tam böyle var ya dağın tepesinden dağın tepesine çıkıyordu adam. Dışarısı boş Şu an mouse'u oynatamıyorum. Neden oynatamıyorum? FPS düştü. Artı yerim kötü ondan doluyor. ses geldi böyle takırtı. Yer değişmek üzere. Yer değişmek üzere hastik diğer. Altap yaptım yanlış be ya. Güvendeyiz Barış güvendeyiz. Hala güvende miyiz Hı lan? hı, bak bak istersen inanmaz. Abi yarı güvendeyiz dışarı Ama çıkalım. Kesin değil. Güvende miyiz değil miyiz belli değil. Ha? C- Ben E de yapalım dışarı biraz. E mi? Aynen biraz E'ye gidelim diye gelip. Kapıyı ben açtım. Tamam güvendeyiz ya boş ver. Bence dışarıya çıkalım. Yukarıya çıkalım acı. Şeye bakalım. Dumanın geldiği yöne doğru gidelim işte. Bilmiyorum acı ne yapalım. İlk ondayız. İlk ondayız o garantiydi de. Oh be kara konuşuyoruz. oradan çıktım FPS arttı. Rahatladım ya. Buradan geliyor. Buradan daha var belli olmuyor. Ne pok yiyeceğiz? Biz burada doğduk burada- zaten. Biz tam şu karşıda doğduk. Nereden Adam var o karşıda. acaba? Adam var. Hangi karşıda? O direkt var ya karşıda. Oradan aşağı adam indi. Arkadaşlar gördü videoda. Arabada mı? Yok yok yürüyerek indi lan. Bembeyaz bir şey indi. Uzaktayken bembeyaz gözüküyor adamlar çünkü. Lan bu sen misin? Uzakta tam karşıdaki direğin oradan adam indi. Gidiyor muyuz oraya? Bilmiyorum gidelim. Bomba atacak bak. Drop attı. Drop He? attı. Drop attı. Nereye attı? Tam önümüze. Ben Kaç gitmeyelim bak ben birinciliği biz drop yüzünden kaçırmıştık unutma bak ilk oyunumuzda. Kaçma. Birisi öldü. Arkeli. Çok yakında öldürdü var ya. Aynen. Hacı bak benim pustuğum yer güzel. Neredesin? Direkt kenardan. Hani lan? O direğin yakınlarındayım. Ama o kadar gitti mi sen? Tam o kadar değil de. Yapı, yapı var oğlum orada. Yapı mı var? Araba var aşağıda. Aşağıda araba var. Su deposu var. Şurada. Su deposu mu ne bilmiyorum. Aşağıda Yok, böyle acaba. yol var. Bana adama sıkarım. Aa gördüm sen aş ta orada aşağıda mıydın? Sen ta aşağıda mıydın? Sıktım bir tane adama. Drop bekliyor ya. Hadi ben senin kafandayım. Hani lan? Yürü. Barış yürü aşağı in aşağı. Ha? Yine aşağı şu adamı öldüreceğiz biz. Sana mı ateş ediyorlar? Bana sıkıyorlar şu anda. 19 can. Kanıyorum. 17 first aid. Öldüm. Of ya öldüm ya. Ba baga bak. Laga bak baga bak. Acı tam olarak yeni söylesene adamı bana. Arabadan sıkıyor. Tam nerede? 72 canı var adam. Adam vurmuşum ben arabadayken ya. Drop, drop'u görüyorum hacı ben. Drop'un altında adam. Araba geldi oraya. ben beni şey yapmaya. Lootlamaya. Drop'a kimse gitmiyor hacı. Sniper'ı var adamın ya. Hacı ben adam adam göremem ben seni oradayım şu an. Sen misin o kırmızı? Aa, araba sesi duyuyorum. Araba nereden? İşte o. Ara- ben diyen orada. Arabayı duyuyorum. Aa gitti lan. Evet. Jeep'miş. Aynen Jeep. Bulutla beni. Hacı senin cesedi göremiyorum ki. Lan işte lan ağacın yanında ben. Arkanı dön. Kaç kişi var şu an oyunda? Al lootluyor bir şeyi. Sen mi sıktın? Ben sıktım. Evet arkadaşlar Kaçtı. hala Barış ölmedi. Onun ölmesini bekliyoruz. Barış ölme lan. İlk 5'tesin oğlum hadi sen. İlk 5'te ol da bize çanta kazandır. Kaçıncı oldu? bilmiyorum. Of çok fena bomba düştü. Önüne Ben mi? yukarılara gideyim ya. Su kulesine gideyim. Aynen sen oraya git. Evet arkadaşlar Barış birazdan savaşa girecek. Çatışmaya girecek. Adam görmüş. Hadi Barış alırsın lan. Videoyu başlattık mı biz? <coughs> Aga. Kaçtı acı. Vura, vurabildin mi? Acı her yerde araba var ya. İki kişiler. Bırak o zaman bırak geri dön. Evet arkadaşlar şu anda ilk 5'e girmek üzereyiz. İlk 5'e girersek hediye kazanacağız bildiğiniz gibi. Şu anda Barış'la birlikte 6 kişi var oyunda. Bir kişi daha ölürse ilk 5'teyiz. Barış ama ilk 3 oynasın. İlk 3 çünkü daha iyi şeyler verebilir bize değil mi Barış? 3 kuruşluk yerine 5 kuruşluk Hacı şeyler. Hacı ben tuvalete sakladım, saklandım. <laughs> Aga tuvalete saklanma bence. Tuvalet bok kokur bak miden bulanır kusarsın ya. Anacım sivrisinek uçuyor her yerimde. <laughs> Oğlum bak, dışarıda araba sesleri duyuyorum. Aynen. O bak benim öldüğüm yerde şu an gaz var. Ne? Benim öldüğüm yerde gaz var arkadaşlar görüyor onu. Valla. Aynen. Var arada şu YouTube kanalımıza bakayım ya bir şey gelmiş mi? Büyük harf yazıyormuşum. Of internet aşırı yavaşladı. İnternet aşırı yavaşladı aga. Hacı millet birbirine sıkıyor lan. Evet arkadaşlar e, 56 abone olmuşuz. E, abonelikleri için Hayır, ben teşekkürler. güvenli bölgedeyim. Güvenli bölgede misin? Kaç kişi var şu anda? Aynen. 7 kişi mi? Hala 7 kişi var ve bu güvenli bölgedeyim. Of of çok pis şey. Şunu kapatalım. Millet birbirine ateş ediyor ya. Tam önümde araba vardı almışlardı Spark. Scarplag'ı. Garanti almışlardır. Ya da tuzak kurmuşlardır. Acı bakıyorum ev görem evin içinde adam göremiyorum hiçbirini. 7 kişi mi var hala ya? Ha? Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeyim. Yani bir şey isterseniz eğer sizler yorumlarda belirtin. Videolarda facecam olmasını istiyorsanız facecam'lı videolar çekerim. Veya beraber arkadaşlar oyunu oynayalım. Aynen. Bu arada hepinize bir olanlar söylesin. Beraber oynayalım da birinci olalım ya. 5 kişi girelim. Sıra sıra hepiniz. Biz bazı Türklerle karşılaştık da hepsi bizi öldürdü. Arkamızdan iş çevirdiler. Adamlara biz adamlar tekliyle geziyor. Biz arammış atıyoruz adamlara fazladan var işte. Adamlar gelmiş bizim kafamıza sıkıyorlar arkamızdan. Eğer böyle yapacaksanız oynayabiliriz hep beraber. Değil mi Ben Barış? oyunun bugün sayesinde dışarıya bakıyorum. <laughs> O şey değil mi? Duvardan Hani tav- duvardan kafayı çıkardım dışarıya bakıyorum. Biliyorum aga onu o bug'ı. Banyoyu saklanayım mı? Ay banyonun şeye küvete. Sa- küvete niye saklanıyorsun oğlum? Duş, duş mu alacaksın lan? Oğlum benim olduğum yerden az önce adam mı geçti? Bana mı öyle geldi ya? Kaç kişi kaldı Barış? 5. 400. Yani İlk 4 Hadi ilk 3 bir Barış lütfen hadi oğlum. Hadi be oğlum ilk 3 performansı bekliyorum. Lan bu ne lan? Ne ne lan? Küçücük lan baya baya küçücük. Nokta kadar az önce oldu, ilk başta olduğu gibi şeydeki kadar. Bizim üçüncü olduğumuz kadar. Onda bu kadar değildi Caner. Bu değildim daha küçük oldu. Bu daha bu daha. Oyun portalın videosunu hatırla onun kadar. Noktadan da küçük değil mi böyle? Aynen. Zaten gittikçe bütün her yer gazla kaplanıyor. Güvenli yerde Ve ben... misin? Şu anda güvenliyim. Benim olduğum yerde gaz yok. Evet arkadaşlar ilk üçte olmamız garantilendi. Kesin ilk üçteyiz. Vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar. Of, ölme. Kaç can? Bandaj basman lazım. Öldüm. Nereden Dör, vurdu ya? Dördüncü olmuşuz lan. Evet arkadaşlar ilk dörde ilk beşe Nerede? girdik sonuçta. Ya yine şu salak şeyi verdi. Aynen yani şu Max verdi. Evet Adamı arkadaşlar. Görmeden... Videoyu burada sonlandıralım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu like atmayı unutmayınız.